Ciao amici, benvenuti a Quaderno Divino. Di nuovo con Antonio. Antonio, come stai? Bene, bene, bene. Sarà difficile che ti superi? Sì? Sì, perché l'ultimo vino che abbiamo assaggiato... Ancora lo ricordi? Certamente. Ma non hai bevuto più niente da, da quel giorno? A quel livello no. <laughs> Ah, sarà, sarà contento il produttore. Allora, non dipende da me, io lo scelgo ma poi il vino non lo faccio, quindi Comunque sappiamo che sempre trattiamo con qualità. Quindi... Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, continua il nostro tour, eh, il nostro giro d'Italia, siamo in Italia quindi. Eh, Nord-Est, Veneto, terra di grandi tradizioni, terra di, di, grandi vini, terra anche di grandi quantità, perché la produzione veneta è notevole a livello anche sia qualitativo che quantitativo. Eh, siamo nella provincia di Treviso, nel Grisa Ponte di Piano siamo in, zona, in una zona dove si produce il famigerato prosecco eh, però siamo nella pianura, non siamo nelle che conosciamo bien, che bene. conosciamo bene, conosciamo bene. <laughs> e qua invece abbiamo un vino che probabilmente tu non avrai mai assaggiato. Eh, allora, paese l'abbiamo detto, l'azienda è Le Rive di Bonato, la proprietà sono appunto una famiglia Bonato, e il vino in questione è un manzoni bianco, un manzoni bianco eh, Solo letto nei libri su questo Vitignolo. Hai, ah, eh, hai già studiato, studiato già buono sì. che studiato. Ok, comunque un vino bianco che troviamo in zona, in eh, zona lì, a cavallo fra il Veneto, il Veneto e il Friuli. Azienda storica, anche qua abbiamo tracce eh, della storia a partire dal 1500 e insomma eh, già quindi nel XVI secolo eh, su alcuni testi della Chiesa si citava la famiglia Bonato dei Bonati eh, per quanto riguarda la produzione di vini, no? quindi vuol dire che è una, una, famiglia che ha una discreta tradizione in ambito. Lo portano nel sangue? Assolutamente sì. Fratelli Bonato mandano avanti l'azienda, eh, una produzione di, di, di molti vini, eh, sia bianchi che rossi, a parte i prosecchi, eh, e diciamo che l'imperativo, se parli con loro, è una cosa che comunque eh, è, è, immediata, è la qualità. Loro fanno tanto vino, fanno tante qualità, però tante, tante qualità, ma comunque le, le, quello che c'è nella bottiglia per loro, la qualità di quello che c'è nella bottiglia è imprescindibile. E dopo tante tante tante tante parole, tanta tanta bocca secca che mi è venuta, andiamo Vado a fare quello che mi viene meglio. Ti piace un po' di vino. Anch'io. A lei. Grazie. Prego. Ti piace la maglietta che ho messo oggi? Mi, <laughs> mi, piace un sacco. Hai visto? Ma stavo pensando che mh, mm, abbiamo cominciato l'anno vivacemente e mi pare che terzo bianco che assaggiamo saltato quattro anni, qualche lo spumante spagnolo certamente, sì. poi, cosa che mi piace perché così andiamo contro tendenza di questo inverno freddo. Eh certo, no, ah, poi dopo piove perché i capelli bagnati... Ah no! <laughs> E sono, sono appena il look, il look, sono ragazzi, il look, il look, il look, il look, il ragazzo si tiene. Allora, torniamo, torniamo, torniamo subito immediatamente a, a quello che, che c'è nel bicchiere. Fase 2. Fase 2, no, 1, fase 1, fase 1. <laughs> Fase 1 abbiamo, abbiamo beh, vediamo che comunque anche questo caso qua giallo, sempre paglierino, comunque tendente al verdogno. Sì. Abbiamo una vendemmia 2016 quindi è un, vino, è, un vino, è un, infante, però questo è un vino che comunque va bevuto giovane, non è un bianco, non è assolutamente un bianco di invecchiamento. Quindi okay. la nota verdognola che andiamo a ritrovare come riflesso è assolutamente naturale e è ovvio che ci sia. Eh, a livello olfattivo a livello olfattivo quello che mi viene subito fuori è comunque questo floreale bianco, fiori bianchi, eh, molto delicati, non è, non è un profumo comunque invasivo a livello un, eh, una leggera mineralità anche. Sì. sì, però praticamente i fiori bianchi sono dominanti. Ehm, sì, sì, è una piccola nota sulfura, non so che comunque fa, fa parlare con la mineralità. Adesso, come dice il nostro eh, caro amico Mario, che segue, Mario D. Mario D che, segue, che segue, le nostre peripezie enologiche, <laughs> eh, vediamo se questo non è un vino Pinocchio. <laughs> questo non te l'aspettavo. Vediamo. ovvero se in bocca mantiene quello che c'è promesso col naso. Salute. Salute. Caro Mario, questo non è un vino Pinocchio, te lo confermo anzi direi che offre di più e di quanto ti aspetti assolutamente, assolutamente ha un'evoluzione in positivo ancora al, al gusto eh, attenzione parliamo in questo caso di un vino da pasto un vino da tutti i giorni un vino che ha un rapporto qualità-prezzo micidiale poi, poi la, nonostante sia un vino bianco la morbidezza molto sì, morbido buone. perché comunque l'acidità c'è, la nota leggermente, però alla fine è, è, è rotondo, è morbido eh, ed è un vino che comunque eh, ti invita a bere. Stiamo parlando comunque di vini che a seconda delle annate hanno più o meno c'è cioè mezzo grado che vale, quindi vanno dai 12 ai 12 e mezzo, non sorpassano mai i 12 gradi e mezzo. E, ehm, questo, vino, questo è un vino che comunque ti chiama sicuramente per l'aperitivo e sarebbe troppo facile dire per i pesci. Eh, esatto, però andiamo sul regionale, ti viene eh, qualcosa, eh, allora, loro ti hanno suggerito più, qualcosa? Allora, mm, secondo me in questa situazione qua, regionale o meno, perché comunque poi dopo alla fine molti piatti cambiando regione cambiano nome ma poi sono sempre quelli, comunque dei primi anche con dei, dei condimenti di verdura, dei ragù di verdura, secondo me ci stanno, perché sì. comunque la verdura è delicata, cioè questo vino è delicato, rotondo, non si annullano. Eh, pesce l'ho già detto non ci sono contenti problemi eh, lo azzarderei comunque lo azzarderei anche qualche formaggio non troppo esatto, sì, qualche formaggio fresco tendenzialmente non troppo forte perché come se no andrebbero, andrebbero, andrebbero, ad annullare il, il vino assolutamente comunque è delicato, piacevole, eh, di compagnia, un vino da chiacchiera. Eh... No, è un vino fantastico e poi di nuovo un elemento recurrente che io voglio eh, sottolineare eh, nei produttori che si preoccupano delle loro etichette. Di nuovo un'etichetta che non dimentichi, un'etichetta che, che, ti invita, che ti fa incuriosire, quindi semplice, anche quello è una grande cosa. Essenziale, e eh, elegante. Ma molto penetrante. Sì, non, te lo scordi. Nell'universo dei bottigli che ti trovi in una enoteca o una fiera, tutto quanto, l'etichetta è la prima cosa che ti invita eh, sì, se non sei alla ricerca di un determinato esattamente e l'occhio ti guida l'occhio ti guida e quindi l'etichetta diventa molto importante poi chiaramente noi sappiamo che dentro c'è qualcosa di buono sì. eh, non basta l'etichetta wow però... Antonio eh, prima esperienza con Manzoni eh, con Manzoni straordinaria perché penso che per veramente eh, fissare nei nostri sensi un vitigno deve essere elaborato con ottima qualità. Cioè, con amore, questo caso. Con amore, con Esattamente. Amore. Antonio. Bravi fratelli Bonato. Bravi, complimenti, grazie di questi prodotti, grazie a te Antonio e niente da dire. Salute. Alla Ciao prossima. amici, alla prossima. Ciao.